こっちみんな変態 な目をつぶっているだと遅かったかおい川中君はえだ誰がそんなおおしょうがないわね甘い 先に口を離した方が負けなじゃあよーいスタート想像以上にひどい絵面だなちいちゃんたちには見せられないね決着つかずか引き分けとはだらしがない